Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Hoje eu estou aqui com a Tarsila Landim. Oi! Ela é consultora em Excel e ela me ajudou a desenvolver uma planilha é, especialmente para esse curso, baseada na mandala que a gente veio é, detalhando nas últimas aulas. E hoje a gente vai é, apresentar, demonstrar como essa planilha vai funcionar meio que como um banco de dados e já é, demonstrar também é, a sua utilização, a sua atualização, como você vai lançar os dados nessa planilha. E que é um verdadeiro sistema, é uma ferramenta muito poderosa para é, registro desses dados e análise desses dados, para períodos mais longos, para simulação, projeção do futuro também. Vamos lá, então? Vamos lá. Oi, pessoal. Eu sou a Tarsila Landim, sou a criadora do projeto Tudo com Excel, que conta tanto com consultorias em Excel, né, no desenvolvimento de sistemas dentro do software, como também sou professora e sou criadora do canal Tudo com Excel no YouTube, onde eu disponibilizo inúmeras aulas aí gratuitas para vocês. Bom, para acessar essa planilha, você vai abrir uma nova aba no seu navegador e escrever bit.ly barra a jogada hífen gamificação financeira pessoal, GFP. Com isso você vai abrir essa planilha que você vai poder somente visualizar. Aí no caso, se você já tiver uma conta no Google, basta que você venha aqui nesse botão e realize o login. Você faz o login na sua conta no Google e a partir daí você já pode fazer uma cópia desse arquivo para o seu Google Drive. Caso você não tenha, faz uma conta no Google, tá? Só para você poder armazenar essa planilha no seu Drive e aí você conseguir trabalhar junto com a gente. No nosso caso, nós vamos aqui logar, então, com uma outra conta para que a gente possa agora dar prosseguimento aqui a essa cópia. Então, a partir do momento que você consegue logar, você vê que aparecem algumas opções aqui para você. Então, para fazer essa cópia, você vai vir aqui ó, em Arquivo, Fazer uma cópia ok? Você pode dar um nome para essa cópia, tá? No nosso caso, a gente gosta de colocar o próprio nome, tá? Da pessoa que está trabalhando com a planilha. Então, você vem aqui e substitui o nome do Rodrigo pelo seu. Sei lá, qual é o meu nome. E aí você escolhe a pasta do Drive onde você quer salvar o seu, a sua planilha e aí ele já vai fazer uma cópia para você. E a partir daí, então, agora você pode trabalhar junto com a gente, podendo editar todas as, as funcionalidades aí da planilha. Bom, pessoal, então, essa é a primeira tela aí que vocês vão ter contato dentro aí da nossa planilha de, de gamificação financeira. E o que é interessante dessa tela? Neste painel, vocês vão poder ter uma ideia aí, então, de todas as métricas comparadas da sua mandala. E no caso aqui, a primeira coisa que, a primeira coisa que vocês devem preencher é a data de start. A data que vai dar início aí, então, ao seu trabalho. No caso aqui, nós iniciamos a coleta de informação a partir do dia 9 de agosto de 2017. Então, no caso, você vai colocar a data quando você começar a trabalhar aí com as suas informações. Ok? Que a partir daí, ela já vai conseguir mapear todos os meses pelos próximos 21 meses, então, vocês vão poder acompanhar então, todas as suas métricas. Legal? Então, como que está organizado esse painel? No caso aqui, nós temos à sua esquerda cada um dos campos referentes a uma, a uma camada da mandala. Legal? Começando pela parte mais interna, que é a mente, a primeira camada, até a parte mais externa, que é a de clientes, que é a oitava camada tá? E cada uma com a sua métrica correspondente. Em mente, a gente está computando horas dedicadas, em corpo, horas dedicadas, no parte social, tanto horas dedicadas quanto o número de contatos. Em obra, o número de pessoas foram atingidas pelas obras, quantas palavras totais computam dessas, dessas obras. Em negócios, computamos aqui a questão do patrimônio líquido, o coletivo também, a parte de patrimônio líquido do coletivo. Em previdência, a gente tem uma comparação, então, de uma meta com quanto foi realizado da, da parte de previdência e em clientes nós temos um acompanhamento da receita bruta e esses números sempre com relação mês a mês, tá? Então, mês a mês vocês têm aqui em cima qual é o mês que se refere e aí vocês conseguem comparar naquele mês como que foi, então, ou o seu crescimento ou o seu declínio aí com relação a cada uma dessas métricas. E o legal aqui que a gente estava avaliando do painel é que você consegue pegar a sua mandala inteira e conseguir ver o que, que é que você está a mais ou você está a menos e o que, que impacta em cada parte. E aqui na parte esquerda, aqui ó, na lateral esquerda, vocês têm a ideia da mandala, então para vocês poderem se orientar aí sobre qual nível vocês estão trabalhando dentro das camadas. Ok? Então, então a gente tem aqui cada uma aqui das, das camadas. A gente vai começar, então, pela camada mais exterior, que é a camada de clientes. Bom, para poder atingir a planilha que vocês querem navegar, vocês podem ou clicar aqui, ó, em cima do nome, ou vocês podem navegar aqui por essa por essa barra que tem aqui todas as abas com todas as planilhas, e todas estão nomeadas com a sua respectiva camada da mandala. Então, por exemplo, aqui clientes, quando você clica, ó, você tem acesso aqui ao link. Então a gente clica e aqui, ó, ele já veio aqui então para a aba de clientes, tá? A planilha que vocês vão ter acesso, ela está é, representada com o meu case, né, com o meu caso de, de utilização é, e todos esses dados que vocês vão, tão, vão ver na tela, eles vão, são só exemplos né, que você vai substituir com seus dados. É, no desenvolvimento dessa planilha, você vai ver também que a gente tem os espaços é, de todas as casas de toda a mandala é, para você representar é, registrar e manter essa informação lá, né, para a evolução do seu projeto. Então, na casa 8, na casa clientes, é, todos os clientes ou projetos que você tem é, nessa camada, administrando essa camada, você vai ter uma métrica específica, você vai ter uma estratégia, um recurso, uma habilidade específica, um método empregado específico, eh, os jogadores envolvidos, o objetivo e o produto em si. Cada uma dessas informações você vai ter um espaço aqui na planilha para preencher e monitorar. Né? É, aqui vocês podem ver diretamente ligada pela numeração. Então, isso vale para todas as abas dessa planilha. É, você vai ter essa ligação direta aqui pelos, pelos números é, de toda essa informação para que nada fique, digamos, solto. O posicionamento dessas casas com seus respectivos números não está exatamente na, na, maneira, na lógica da mandala, porque na planilha ela segue uma semântica, digamos, diferente, né? mas ela está é, formatada para que ela faça sentido visualmente para a nossa leitura da planilha. É só isso que você não deve estranhar. E como que vocês devem, então, preencher essa mandala? No caso, quando vocês forem iniciar a mandala de vocês, podem apagar aí todo o conteúdo aqui, tá? Lembrando que aqui, ó, é esse conteúdo aqui que vocês devem apagar, tá? A métrica que vocês mantenham, tá? Porque lá no nosso painel nós estamos acompanhando a parte de clientes pela receita. Então, mantenham que a métrica é a receita, tá? E também não apaguem essa parte aqui de cima, que é o nosso totalizador, ok? é, onde vocês devem, é onde que nós utilizamos as nossas fórmulas. Aqui embaixo, ó, quando vocês verem que não tem nenhuma fórmula, tá liberado para pagar, porque aqui é que é onde vocês vão alimentar as informações, beleza? Então tá, imaginando então aí que vocês já tenham limpado toda a planilha de vocês, como que vocês devem preencher então essa planilha aqui de clientes? A primeira informação que vocês devem alimentar aqui é a qual produto vocês vão se referir. No caso da planilha de clientes, cada linha equivale a um produto tá? da sua empresa. Então, no caso aqui, o primeiro produto é a jogada.org, mas aí vai depender do caso de vocês, ok? Então, a partir desse produto é que a gente vai alimentar as outras informações referentes a esse produto. Então, qual é o objetivo desse produto? Por que, que você tem esse produto? No caso aqui é produzir receita bruta. Poderia ser captar mais clientes, poderia ser vários outros objetivos, tá? Então aqui você vai colocar qual é o objetivo deste produto. Colocar quais são as pessoas que estão envolvidas na produção desse produto, tá? No caso aí o Rodrigo e eu. Qual foi o método que está sendo utilizado para esse produto? No caso aí é consultoria qual a habilidade necessária para o desenvolvimento desse produto? No caso, é uma, como é uma consultoria, precisa da habilidade analítica. O recurso que nós estamos utilizando, no caso aí o recurso para poder produzir esse produto é o kit a jogada. Qual a estratégia que está sendo utilizada para esse produto? No caso, é a lucratividade do tempo, mais importante que a receita total. E aí sim nós temos a nossa métrica, que é a nossa última e nossa última casa de cada uma das nossas, das nossas camadas da mandala. E é a métrica que nós vamos poder acompanhar lá no painel. Então, essa daqui é a chave para a gente conseguir monitorar o nosso negócio. Legal? E é essa métrica que vocês vão alimentar nessas casas da direita. Vocês podem ver que aqui em cima vai aparecer o mês, Lembrando que, que nem eu falei para vocês, lá no painel vocês vão colocar a data de start. A partir do mês de start, como nós iniciamos em agosto de 2017, o primeiro mês que vai aparecer para gente é agosto de 2017. Se você está iniciando em novembro de 2018, aqui vai aparecer novembro de 2018 e os meses sequentes, tá? Então aqui você vai começar a preencher todo mês. Aqui no caso é a receita deste determinado produto. Então aqui você vai colocar, ah, em agosto de 2017 eu consegui tanto de receita. Em setembro eu consegui X. Então todo mês você vai vir e alimentar a sua planilha. Legal? No caso, nós já deixamos aqui para vocês é, já previstos vários produtos, tá? Olha, vocês vão ter até a linha, ó, até a linha 32, tá? No caso, se vocês precisarem de mais linhas, tenham alguns cuidados, tá? que é o quê? Vocês vão ver aqui, ó, no nosso totalizador, tá vendo aqui total? Aqui é sempre a soma, olha. Então ele vai somar até a linha 32. Se você precisar de mais linhas, você precisa modificar aqui o número de linhas. Bacana? Vou dar um enter aqui. E aí, de acordo com o que você for preenchendo, ele automaticamente vai jogar lá para o nosso painel. E a partir do momento em que você fizer o lançamento, então, aí, de todos os seus produtos e de todos os valores né, do seu mês respectivo. Você vai poder visualizar como que está esse crescimento aí lá no nosso painel. Aqui, ó. No caso aqui, clientes. Ó, aqui você consegue ver, então, toda a evolução mensal aí da sua receita. Legal, gente? Bom, agora a segunda camada, então, que nós vamos trabalhar aí no caso é a de previdência, ok? Então, novamente, mesmo procedimento dos clientes. Basta você clicar aqui e seguir para o link. Ou então, você vem aqui na aba respectiva. A de previdência funciona muito semelhante à de clientes, tá? Eles têm o mesmo formato, no caso aqui, tá? Cada uma das casas aí, então, da sua mandala, aí na parte da camada número 7, você consegue, então, vislumbrar cada uma delas aqui Aqui em cima nós temos um pouco diferente. Na anterior nós tínhamos somente a parte do realizado, que é a parte total da receita. No caso aqui, além da realização, que aí vai a métrica da realização aqui da parte de previdência, nós também temos aqui um acompanhamento de uma meta, porque é muito importante a meta de você saber o quanto você quer crescer, porque aí fica muito mais tangível a sua rota para esse crescimento. Então, se você já colocar uma meta para a parte de previdência, da sua escalabilidade, fica muito mais fácil de você traçar esse caminho, se você já está chegando lá, o que, que você precisa fazer para poder chegar nessa sua meta. É, e tem que ser uma meta é, de no mínimo sete dígitos, né? Por isso que ela é dessa, dessa sétima camada. É, e, e a, é, ela serve como esse parâmetro que vai te, te ajudar a ver quanto por cento da sua obra, né, da sua previdência, assim, digamos, é seu, seu projeto de aposentadoria ou de terceiridade financeira, quanto quão próximo você está desse, dessa realização. Então, é, sem, sem definir essa meta, você é, não, acaba não, não conseguindo fazer a leitura ideal dessa aba. Isso. E como que a gente preenche essa aba? É muito semelhante, então, aí ao que a gente fez em clientes, tá? Você vai apagar aqui, ó, os produtos, o objetivo, toda essa parte que você apaga, tá? Você marca e deleta. Assim como também a parte de valores, ok? Essa parte aqui de cima você precisa preencher com a meta, tá? A meta você precisa preencher somente aqui a primeira casa, que é essa L2, ok? A partir do momento que você preencher ela, por exemplo, vou colocar aqui 20 milhões. você vai ver ó, que todas as demais de metas já vão ser preenchidas. Legal, gente? Porque aí é para ser uma meta a longo prazo, tá? Não é uma meta cada mês mudar a meta, né? É uma meta aí que você vai atingir depois de alguns anos. E aqui na realização vocês não mexam. Como vocês podem ver, é uma soma. Legal? Então, não mexam nessa parte. Deixem para mexer só aqui na parte de baixo, que é onde vocês vão fazer os lançamentos mensais, tá? E novamente, vocês vão preencher da mesma forma. Coloca qual é o produto que vocês estão usando para essa previdência, o qual é o objetivo deste produto também, quais são os envolvidos neste produto, qual método vocês estão utilizando, a técnica do produto, quais os recursos são para poder ter esse produto, a estratégia que, para que, qual a estratégia que vocês estão utilizando e no caso aqui a métrica. Bom, e o que, que é o mais importante aqui? No caso, ele só vai contabilizar aqui em cima é, o que for de valor financeiro com esse nome realização ok? No caso aqui nós colocamos ainda uma outra questão que foi audiência e envolvimento, porque era uma questão que gostaríamos que fosse monitorada, tá? Mas no caso aqui são número de pessoas e aqui embaixo são valores financeiros, então eles não se somam. O que está sendo somado aqui em cima é só tudo que tiver o nome realização, então tomem esse cuidado. Primeiro cuidado, não misturem grandezas diferentes, tá? você somar número de pessoas com uma grandeza financeira não faz sentido, né? É somar bicicleta com laranja. Não, não tem muita lógica. É, então, toda vez que você quiser, neste campo aqui de previdência, que o seu valor seja contabilizado aqui em cima e apareça lá no painel, usem o nome realização. Bacana, gente? Bom, a gente incluiu é, essa métrica de audiência e envolvimento, é, principalmente porque a gente acredita que é importante uma, uma métrica que acompanha, ah, digamos, o seu alcance é, em termos de comunicação, né, em termos das mídias sociais. Por quê? Porque é justamente daí onde você, digamos, é, se conecta com a maioria dos seus clientes, é, é, o chamado funil de vendas. Né? Essa, esse tipo de canal é a boca do funil, é onde você tem, digamos, maior alcance é, de, de, de audiência dessa, dessa audiência, você pode ou não é, transformar, converter alguns, alguns espectadores em clientes, né? E aí você consegue converter em realização do negócio. Mas é, a, a, a sua visibilidade de marca, ela acaba sendo uma métrica muito útil para você é, visualizar a evolução do seu projeto de previdência também. Né? Bom, e aqui também a gente deixou vários campos, tá? Caso vocês precisem lançar outros, outros é, produtos, tá? Ó, tem até a linha 45 aí já programada para vocês realizarem esses lançamentos. E da mesma forma como clientes, quando vocês voltarem lá no painel, vocês conseguem vislumbrar aí tanto a realização como também a meta, para saber se vocês estão chegando perto da meta que foi estabelecida, tá? No caso aqui, como eu coloquei 20 milhões, ainda tá um número bem longe aí, então por isso que a meta está lá em cima e a realização está lá embaixo. Pois é, pessoal, mas se essa meta de um milhão for um número alto demais para você, se você está numa idade que você começou há pouco tempo a viver sua vida economicamente ativa, é, então você pode é, inserir um, um, um, valor menor, mais é, realista, né, no médio prazo, de seis dígitos, né, um valor de 100 mil, como um valor, um parâmetro para você avaliar essa evolução, né, como você está conseguindo se aproximar das suas metas. Bom, pessoal, então agora a gente vai dar continuidade aqui com a camada número 6, que é a parte de coletivo. Ok? Então vamos acessar então aqui. E essa daqui é a nossa planilha de coletivo, que funciona muito parecido com as duas anteriores, tá? Vocês vão ver que a gente tenta mandar sempre o mesmo formato para que ficasse mais fácil de vocês preencherem e já aprenderem como preencher aqui todos os campos. Na camada do coletivo, a gente registra é, na casa 6.7, né, no produto, o nome do coletivo, é, da associação, ou seja, seja o que for, que agrega as pessoas é, por um propósito em comum, né? Uhum. um propósito, digamos, político. No caso da minha planilha, é, eu usei a, a, ideia da associação à jogada, que é a associação dos é, consultores na metodologia jogada, como é, esse coletivo, né? Então, é, agora, para o seu caso, isso vai depender de qual é o grupo que, que faz representar a sua, as suas necessidades é, profissionais, né, de carreira, de negócios, o grupo onde você sente que a sua atividade profissional pertença é, é esse grupo que você insere aqui, né? colocando nessa casa 6.7 o nome e a logomarca desse, desse coletivo, é uma forma é interessante você é, ter sinalizado realmente o, o conteúdo e a, e a, organização que você está representando ali, né? Em todos os coletivos onde você participa, você é, tem acesso a, esse, a, esses cálculos, né? Ou às vezes eles também não têm acesso, é, não tem por que calcular né, esse tipo de métrica. Aí você pode usar outra métrica, tipo número de associados, número de é, assinantes, né? São possibilidades de, de métricas que acompanham, que, que é, revelam a evolução desse, desse coletivo. Mas, é, mesmo que seja uma igreja ou, ou algum tipo de coletivo assim, aquele, aquela pessoa que está na administração, na administração né, ou seja, o pastor ou o padre, ele vai sim é, ter um, um, um acompanhamento financeiro daquela, é, daquela organização, né? Então, assim, isso é parte da administração de qualquer coletivo, incluindo é, esse exemplo. E, e a questão é, é, qual é a métrica mais estratégica para aquele coletivo, né? É, só lembrando que se vocês forem trabalhar com mais de um coletivo, né, como a gente colocou aqui várias linhas, só lembrem novamente de que na hora que forem somar, tentem somar grandezas iguais, né? Se você estiver tratando de grandeza financeira e quiser acompanhar pela grandeza financeira, tente, né, aqui no total, nessa parte, nessa linha aqui de cima, computar somente aquelas que têm a ver. Se você quiser é, juntar só a questão de número de pessoas, de contatos, não sobre pessoas. Então, somar pessoas com dinheiro não vai dar certo. É. Era só esse ponto também. E aí a forma de preenchimento similar, né? Você preenche, então, qual que é o coletivo ao qual vocês fazem parte, vocês podem colocar o nome, no caso aqui a gente deu espaço para vocês também colocarem como logo. Como que vocês fazem para inserir uma imagem? É só vocês virem aqui, ó, inserir, e aqui você tem imagem. E quando você seleciona imagem, você pode fazer o upload, tá? De alguma imagem que tenha no seu computador, você pode aqui, ó, tirar foto com a webcam, colocar o URL de alguma logo que você já tenham, e aqui tem algumas outras opções. Então, aí é dessa forma, quando você inserir a imagem, aí você pode colocar aqui no campo correspondente, tá? E aí você coloca qual que é a missão desse coletivo, quais são os sócios que você tem dentro desse coletivo, qual o método que você utiliza, a técnica, os recursos necessários para a manutenção desse coletivo, a estratégia utilizada e no caso aqui a métrica, né? E aí que no, no caso dessa métrica a gente optou pelo patrimônio líquido, e aí novamente, ele é alimentado mensalmente, tá? E aí lá no gráfico no painel, você consegue acompanhar então como que tá aí o crescimento desse seu coletivo. Agora a quinta camada é a camada de negócios. Vamos acessá-la. E aqui vocês vão ver que vocês vão ter acesso a esta tela que difere um pouco das, das, das anteriores, né? E como que nós colocamos, montamos? Montamos como um balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele está sintético, né? Ele está, digamos, só, só os, as, as, gran, as grandezas totalizadoras, né? Como você falou. Que é o ativo circulante e ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. E, e a soma soma total deles vira o patrimônio líquido. Bom, e aqui então na aba de negócios, ela funciona bem parecido com as anteriores, tá? Por mais que a carinha dela seja um pouco diferente, que vai ser o seguinte. Aqui na parte inferior, vocês vão ver que tem aqui, ó, negócio, objetivo. Então essa parte aqui se parece muito com as anteriores, né? Onde vocês vão detalhar por negócio que vocês têm. Então aqui no caso, o primeiro negócio é a Playful, o outro negócio é um curso de gamificação de finanças pessoais, um curso de gestão criativa de projetos. Então, cada negócio você vem detalhando ele, seguindo todas aquelas casas da mandala. Então, você vem e coloca qual é o negócio, qual é o objetivo desse negócio, quem são os envolvidos, qual o método, qual a competência exigida dentro do negócio, quais são os recursos e qual é a estratégia. Bom, quando vocês forem tratar da parte de métrica, a métrica aqui vai ser um, um pouco diferente das outras camadas, porque as outras camadas nós tratávamos a métrica por produto, por negócio, né, por coletivo. Aqui, no caso, a nossa métrica vai ser geral do seu negócio. E ela vai estar descrita aqui na parte de cima. Essa daqui é uma consolidação tá, de um balanço, do seu balanço patrimonial por mês. E é onde que vão, aqui são só as consolidações, tá? Onde que vocês vão fazer todo esse, esse, esse lançamento? Vai ser nessa aba aqui, ó, 5.1, balanço patrimonial. Quando vocês acessarem, vocês vão ver aqui, ó, também que vocês têm por mês, tá? E para poder fazer os lançamentos. E aqui eles vão ter todas as movimentações detalhadas, tá? Então aqui a gente tem todos do ativo circulante, as disponibilidades, ó, conta corrente, dinheiro no bolso, contas a receber, salário, Lembrando que, tá vendo que estão vendo que tem uns que estão destacados em cinza? São o quê? São somatórios. Por exemplo, as disponibilidades é o que? A conta corrente mais o dinheiro no bolso. Esses valores aqui em cinza é que estão sendo lançados aqui, ó. Então, é muito importante que vocês não deletem nenhuma dessas informações, tá? Porque elas estão sendo puxadas da outra, da outra aba de balanço patrimonial e aqui também não deletem esses que estão em cinza, delete somente esses que estão aqui, ó, na parte branca, tá? Porque elas é que vocês vão fazer nos lançamentos. Essas em cinza vocês vão ver que são sombras, Legal? Então aqui tem toda a parte, ó, do ativo circulante. Aqui embaixo tem o ativo não circulante, ó. Diversas contas para vocês lançarem. Passivo circulante, passivo não circulante. Pode acontecer o quê? De muitos desses lançamentos que nós é, fizemos aqui como exemplo, não seja para o seu caso. Vocês podem mudar o nome, tá? Que está aqui. Não mudem o que está em cinza, tá? Mas o que está em branco, vocês podem mudar os títulos. E, inclusive, se faltarem linhas, vocês podem... A gente já deixou aqui, ó, espaço a mais, tá? Caso vocês precisem. Se precisar de mais espaço, vocês podem inserir linhas mas só o cuidado que eu peço para vocês tomarem é essa questão da soma, olha. Aqui vocês vão ver que ele está somando, ó, daqui, ó, dessa linha até essa. Então, se vocês incluírem mais, lembre-se de verificar se a soma está contemplando todos os números, ok? Que aí vocês não perdem nenhum lançamento. E aí, da mesma forma, vocês vão fazendo esses lançamentos mensalmente e aqui em cima, o que nós vamos acompanhar o crescimento desse balanço patrimonial é o patrimônio líquido. Então, o que, que ele faz? Ele pega os ativos e desconta dos passivos, né? E aí você tem o seu patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido também está presente aqui, ó. Lá na nossa aba de negócios, a gente tem ele também aqui já contabilizado. E é esse patrimônio líquido que vai ser plotado lá no nosso gráfico, no nosso painel. Então, quando a gente for acessar o nosso painel, aqui, ó, na parte de negócio, vocês vão ver aqui, ó, que a gente está acompanhando o patrimônio líquido. Essa aba de negócios, ela vai ser, assim, de, um, de uma certa forma, a aba que sintetiza toda a planilha. Ela é a aba talvez mais importante, porque ela consegue, ao mesmo tempo, monitorar é, variáveis que estão para o lado direito e para o lado esquerdo na, na evolução dessa, desses dados. Né? E, então, essa aba é, de balanço patrimonial, ela resume basicamente o status quo que você está nesse momento da sua vida com relação ao seu objetivo de previdência. Né? Então, essa aba ela, ela é, é fundamental para você saber é, em que ponto você está da sua jornada. Então, se você puder alimentar os dados dessa, dessa aba é, toda semana, mas pelo menos uma vez por mês, seria o ideal para que você tivesse sempre as informações mais atualizadas para fazer a leitura e tomada de decisão do seu projeto de previdência. Bom, então agora a gente vai ver a quarta camada, que é a camada de obra. Vou acessar. Ok? Bom, e aqui na camada de obra, nós temos, então, aqui a parte, a primeira parte onde você coloca a capa da sua obra, tá? Você pode colocar o nome da obra também, caso você não queira trabalhar com imagens ou não tenha. Mas fica bem legal o trabalho com a imagem, né? Porque quando a gente bate o olho, assim, no, numa obra nossa já com a carinha, eu acho que dá mais uma visão de que a coisa já está pronta mesmo, de um objeto, né? Mais palpável. E aí você coloca o nome da obra, quais são os envolvidos com aquela obra, qual é o conteúdo que ela aborda, a habilidade necessária para esse desenvolvimento dessa obra, os recursos necessários, o cronograma aqui de lançamento. E no caso aqui nós colocamos duas métricas que nós julgamos como essenciais para a questão de obra, que é tanto o número de pessoas atingidas com o lançamento dessa obra, quanto também a quantidade de palavras totais. Ok? E aí você pode ir acompanhando mensalmente como que está a evolução desse seu, desse seu produto, dessa sua obra. E aqui na parte superior também vocês têm toda essa, essa, essa totalização aí, então, tanto de pessoas atingidas quanto de palavras totais, que vão ser os dois gráficos que a gente vai ver lá no painel. Aí é, aqui no painel, então, nós temos então os dois gráficos aqui em obra, ó, pessoas atingidas e palavras totais que foram produzidas. Bom, então por que, que a gente está monitorando essas variáveis né, nessa aba, né, nessa dimensão? Bom, o motivo de você monitorar as pessoas atingidas é você ter dimensão do impacto, né, da amplitude do impacto que o seu trabalho já alcançou. Então, é, essa, é, essa é uma métrica que, que é, acompanha assim, a audiência. Mas a métrica de palavras totais é importante também porque ela dimensiona, é, digamos, o tamanho, a profundidade do seu trabalho e quanto de conteúdo embarcado, no fundo, é, você tem. Né? É, é, um pouco, é um pouco impreciso, né, que, que, você mensure só as palavras. Tem vários tipos de obra, então tem vários tipos de tamanho do que se considera uma, uma obra pequena ou uma obra grande. Essa métrica é legal para você acompanhar quando a sua obra cresce e quando você pode monetizar esse, esse novo conteúdo que você agora dispõe. Então, se você lançou um segundo livro agora, é, você pode produzir uma palestra, um curso sobre o segundo livro Agora, se você está publicando o mesmo livro em, outro, em outra língua, isso também é um, um produto e dentro do que a gente está é, tá contando aqui como obra total, é uma nova obra também. Né? Por quê? Porque ela também permite você produzir uma nova palestra, um novo curso em uma nova língua. Então, é a obra que ela, ela facilita você entender qual é a base intelectual, né, a fundação intelectual ou a fundação autoral, artística do seu trabalho e ajuda você a visualizar o caminho que você precisa construir para conseguir monetizar esse, esse conteúdo, esses direitos autorais nas outras camadas, né, nas camadas profissionais, de negócios. Então, é, se você olhar no, no painel, você vai perceber como que a evolução da obra abre uma chave para que a, a outras camadas também possam evoluir. Mas se a sua obra for de outra natureza, se você acha que essas métricas não são boas para avaliar a evolução da sua obra, você pode introduzir uma outra métrica, lembrando do que a Tarsila sempre fala, não somar grandezas diferentes. Ok, então vamos dar aqui continuidade então agora na terceira camada, que é a camada social. Vou acessar aqui então a nossa planilha. E tá aqui. Bom, então o que, que vocês vão lançar aqui então na parte do social? No caso aqui, então, cada linha aqui de lançamento vai ser uma meta que tem a ver com a sua parte social. Pode ser envolvendo a sua família, ou alguma meta que você tem com relação aos seus amigos ou aos seus sócios, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo. Alugar outra casa maior no caso, nós escolhemos aqui como a, parte, a casa 7, né, 3.7, para vocês colocarem algum ícone que represente essa meta. Tá? Se for uma viagem, coloca uma foto do local onde vocês vão viajar. Se for uma reforma, já coloca uma, uma foto de como vocês querem que fique. Se é comprar um móvel novo, isso até estimula né, que a gente alcance essas metas, tenha mais força para alcançar essas metas, né, realizar esses sonhos. Então aqui no caso, essa primeira parte, vocês coloquem uma imagem assim que represente com força aquilo que vocês desejam, essa meta, qual é o objetivo dela e vocês escrevam direitinho. No caso aqui, por exemplo, nós temos alugar outra casa maior, adquirir outra casa, fundar o um instituto, ter uma reunião com os sócios. E aí você vai fazer aqui o checklist do que você precisa realizar para poder atingir essa meta ok? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver para poder atingir essa meta? Quais são os recursos que vão ser necessários? Aquela viagem, você já vê quais documentos que você precisa levantar, quanto de dinheiro que você precisa, né, para poder juntar. Então, aí você vê todos os recursos necessários e o cronograma. No caso, a data da viagem ou a data da, que vai começar as obras, né? Então, você monta todo o seu cronograma e aqui você vai ter, então, todo esse mapa de metas pode ser metas aí de curto, médio, até longo prazo, para você ir organizando melhor a sua vida. Legal? E aqui em cima, nós deixamos um pouco diferente também, tá? Que aqui, por exemplo, na casa 3.6, que é a rede de apoio, nós separamos em família, amigos, sócios, mentores e parceiros. Então, aqui você preenche com aquelas pessoas que realmente fazem parte da sua rede de apoio, né? São as pessoas que estão ali com você e para e até para quem essas metas vão ser realizadas né, em conjunto também. E as métricas, no caso, então, já que a nossa métrica aqui não está sendo por, por meta, a nossa métrica aqui está sendo com relação a horas que estão sendo dedicadas a essa rede de apoio, tá? E a quantidade de contatos que você tem, né? Como é que está essa sua rede, além da rede de apoio, a sua rede total de contatos. Aqui em horas dedicadas nós separamos também por, por núcleo, né? Família, amigos, sócio, mentor, parceiros. E quantidade de contatos, a gente colocou alguma das principais redes aí que nós acompanhamos hoje a, a nossa quantidade de contatos, né? Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, o LinkedIn. Então, nós separamos essas duas métricas aí, né? Horas dedicadas e quantidade de contatos. E aqui em cima nós temos a contabilização, que é o que vai lá para o painel. Bom, nessa camada social, a gente acabou elegendo como as métricas mais estratégicas é, as horas dedicadas e a quantidade de contatos para que você tenha como acompanhar qual o retorno do seu investimento em, em redes sociais. Isso inclui é, o tempo que você investe em redes sociais físicas, né? é, redes sociais convencionais, antigas, e redes sociais também é, virtuais. Mas é óbvio que as redes virtuais você vai ter como acompanhar melhor é, a evolução, né, os dados da evolução. Mas as horas dedicadas totais, elas acabam valendo muito mais pela qualidade né, do que pela quantidade de, de é, contatos criados é para uma saúde mental também, né? É. Aí vai muito de saúde também essa questão, né? De você tá dedicar horas também para sua família, para seus amigos e não só às vezes só para o trabalho também, né? É, vai depender de qual é o seu projeto para que você veja onde que faz mais sentido, é, qual métrica tem mais efeito sobre a evolução das suas, das suas metas, né? Se é as horas totais dedicadas é, com qualidade à, à sua equipe, à sua família, ou se é, é o número total de contatos que você está conseguindo estabelecer nas suas redes e assim veicular sua marca, dar mais alcance à sua marca, é, aí você vai entender aonde que o seu tempo e o seu esforço tem mais efeito. E aqui no painel, então, como a gente já falou, vocês conseguem visualizar como que está esse alcance com relação ao número de contatos e também com relação a essas horas que são dedicadas a essa sua rede de contatos, né? Bom, e seguindo aqui então para a parte ainda mais interna da nossa mandala, vamos aqui para a segunda camada, que é a parte do corpo. Bom, aqui na parte de baixo, novamente, nós temos o que? Cada uma dessas linhas vocês vão lançar metas ou é, programas que vocês já estão trabalhando, né? Coisas que vocês estão usando para desenvolver a parte corporal, né? Seja com a relação a ganho de saúde através de um exercício físico, academia, o esporte, coisas que têm a ver com a parte física. Né? Alimentação. Alimentação também, a parte nutricional. E também tem é, algumas metas é, específicas de algum tipo de prática, né? Sei lá, alcançar a faixa preta em uma arte marcial, ou então é, ganhar um, um, um título ou, ou participar de uma maratona, né? Enfim, você tem espaço para vários tipos de, de objetivos, seja eles é, objetivos é, ligados ao, ao corpo, ah. corpo fisicamente, mas também ao conhecimento, à, à, à prática esportiva, né, ao esporte em si que você está desenvolvendo e melhorando sua performance. E aí a parte de lançamento, então, como que fica? nós separamos novamente a casa número 7, né, aqui no 2.7, para vocês colocarem algum ícone que represente essa meta, né, esse objetivo. Então, aí vocês colocam ao lado qual é o objetivo, qual métodos vocês vão utilizar para poder atingir esse objetivo, qual é a técnica necessária, quais são os recursos que vão ser utilizados e, principalmente, qual ritual que vai ser seguido. Porque para atingir aquele objetivo, né, você precisa traçar ali um ritual que você vai precisar fazer né, toda semana, todos os dias ou todos os meses. E aí aqui você discrimina, por exemplo, aqui. É, ganhar o condicionamento físico. Qual é o ritual? Três vezes na semana com uma hora de treino. Ok? A métrica que nós estamos utilizando aí são horas dedicadas. Ok? Então você vai lançar as horas dedicadas para cada uma dessas metas, para cada um desses objetivos. E aqui em cima nós ainda colocamos um campo de, de outras métricas, tá? Que são mais para auxiliar aí no, no, no acompanhamento da questão da saúde. Então a gente colocou a questão do peso, do IMC, o percentual de gordura, LDL, pressão arterial e também uma medida aqui também muito interessante que é horas de sono. E nós colocamos aqui uma média diária para poder ter muitas pessoas que têm problema né, com, com insônia que tem problema que, com sono, que isso sim agrava muita coisa na saúde. Então, a gente já deixou uma métrica aqui para você computar mais ou menos quantas horas é, diárias vocês têm naquele, tiveram naquele mês de sono. E aqui você pode ir acompanhando. E o legal dessa tabela é que você depois pode até levar para o seu médico, falar, olha, já estou acompanhando e está da seguinte forma. E aí pode até ser que ajude a traçar um diagnóstico, traçar novos objetivos para poder atingir índices melhores. Bom, e aqui no caso, qual é a métrica que nós estamos acompanhando aqui no painel, então? São essas horas dedicadas, tá? Então, quando você vem aqui no painel, tá aqui, ó, horas dedicadas. E aí você vai acompanhando. E aí você pode ver se você tá, às vezes, falhando demais no seu cronograma, tá caindo demais o número de horas, se tá seguindo certinho o que você tinha planejado. Bom, e para a última camada aqui, então a camada mais interna que nós temos, que é a camada da mente, nós seguimos o mesmo raciocínio aqui da parte do, do, do, do corpo, que é o quê? Cada linha ali é uma meta do que você quer atingir. No caso ali do corpo, são coisas mais físicas, né? E que da mente são coisas mais internas, né? Aqui no caso, nós colocamos três objetivos para exemplificar, que foi diminuir o estresse, o controle, né, é, trabalhar melhor o controle emocional, melhorar a memória, ok? E assim também como no, no do corpo, vocês optem por um ícone que represente isso que vocês querem atingir, qual é o objetivo, qual método vocês vão utilizar para poder atingir esse objetivo, qual técnica que vai ser usada, quais são os recursos necessários para poder né, é, atingir, é, para poder seguir essa técnica qual o ritual que vocês vão seguir e a quantidade de horas dedicadas. E da mesma forma, mensalmente, vocês vão ter aí o acompanhamento dessas horas dedicadas e aqui na parte superior, o totalizador, que vai ser ele que vai ser plotado aqui no nosso painel, também aqui com horas dedicadas. Legal? Então ele funciona muito parecido aí com a parte do corpo. É, Para resumir, qual é o propósito dessa planilha? Né? Por que, que a gente investiu tanto em trazer para você uma ferramenta capaz de é, agregar toda a informação que, que a gente discutiu hoje, demonstrou como ela se coloca na mandala e tudo mais. Bom, o primeiro motivo é que você tem a experiência é, real e fluida de jogar seus dados na, na ferramenta e ver como que o jogo responde para você. O que, que ela mostra do seu status no jogo agora. Lembre-se do, do, dadinho na, na nossa vinheta. Né? É, é, os dados que fazem é, o jogo andar. Então, o, o que essa planilha vai te mostrar é que tudo que você tem, no fundo, são dados. E você precisa jogar os dados para que o jogo aconteça, para que as decisões aconteçam, para que é, a, as pedras evoluam nesse tabuleiro. A segunda coisa legal que essa planilha nos permite é que você tenha uma visão é, mais analítica sobre a correlação entre os círculos íntimos da sua vida, né? isso é seu corpo, sua mente, é, círculo social, e os círculos mais externos da sua vida, são camada profissional, camada do coletivo, camada da previdência e clientes, é, são, na verdade, como, como é, um espelhamento um do outro, eles são como um sombreamento um do outro. Então, a melhor forma de você é, investir na, na, evolução desses resultados é justamente investir nesses círculos íntimos, porque é, é deles que, vo, que você é a partir deles, da energia e dos recursos deles que você consegue circular essa energia nas outras camadas. E com essa mandala você provavelmente vai conseguir visualizar é, aonde uma, um, um evento, uma oscilação, um mês onde você ficou doente, ou um mês onde você mudou sua dieta, é, qual o impacto que ele pode ter é, sobre as outras dimensões da sua vida né? às vezes isso pode estar tá, é, aumentando o seu, a sua energia, a sua disposição, se você mudou a dieta ou então mudou uma rotina, dorme mais, você, ou se você começa a praticar uma nova atividade esportiva, você vai poder é, visualizar como que essa atividade esportiva gerou é, mais disposição e mais resultado financeiro para você. Então essa visão que você vai ter sobre a sua vida vai ficar realmente de raio-x, vai ser uma visão transversal em que você vai ver é, do, do, macro ao micro é, o efeito de cada pequena decisão é, que você fizer. E esse é o terceiro grande é, ponto da planilha, eu acho que a grande lição que ela ajuda todo mundo a ter uma sensação é, presente, clara, de que toda decisão que a gente toma na vida, ou ela é uma decisão de consumo, ou ela é uma decisão de investimento. Com essa consciência, você vai perceber é, quais são as oportunidades de, de investir, quais as decisões que você é, tem para tomar, e você vai é, visualizar as, as, decisões com mais é, noção de oportunidade de investimento do que é, situações em que você apenas consome um recurso. Então, assim, você vai ter mais consciência sobre o uso desses recursos e como transformar cada decisão sobre eles numa decisão de investimento, uma decisão em que mais adiante você vai colher o resultado com um certo lucro. É isso que faz é, todos os gráficos subirem no longo prazo. Né? É a sua consciência sobre a utilização desses recursos e a sua é, intenção, né, a, sua, a sua previdência, ou seja, a sua capacidade de previsão de como esses recursos podem voltar no futuro. É isso que faz é, qualquer, qualquer patrimônio crescer, né? é o bom investimento dos, dos seus recursos, e esses recursos incluem o seu tempo, a sua atenção, a sua inteligência, os seus conhecimentos, o seu dinheiro, as suas ferramentas, os seus é, objetos, mas até a sua rede de contatos, tudo é recurso e com cada um desses recursos você pode consumir ou você pode sempre investir é, para um resultado posterior. E a tendência é que as pessoas que veem esse crescimento, esse, essa evolução no seu patrimônio, são as que as pessoas mais conscientes e que tomam essas decisões com mais sobriedade e, portanto, elas é, conseguem é, abrir mão de um, de um consumo, de um, de um benefício imediato por um, um benefício futuro quanto mais sóbrio a gente, mais sobriedade a gente tem sobre é, o uso dos nossos recursos, mais abundância a gente vai construir para o futuro. Bom, pessoal, então essa é a planilha de gamificação de finanças pessoais que, que eu e a Tarsila desenvolvemos. Então eu quero agradecer essa participação da Tarsila durante todo esse projeto Obrigada aí, gente. É, foi um projeto bem legal de participar. Espero que vocês gostem aí de trabalhar com essa planilha. Não esqueçam aí de sempre estar alimentando, que nem o Rodrigo falou, é bem importante aí para vocês estarem monitorando todos esses dados, que ele falou, dados é que fazem o jogo rodar, né? Então, espero que vocês gostem. É, acessem aí, então, aí no link que está disponibilizado aí para vocês. E é isso, foi um projeto muito bom de trabalhar e acaba que serve para mim também, né? Porque acaba que serve para nós próprios aí, para nossa empresa.